جنبا إلى جنب من جديد يا صوفا لنفتك بالأعداء آخر لاعب باقي استمر بإعطائنا الرؤية يا سوفا سقط الشرير لا توجد قنابل أعيد تلقيم سقط السبايك في اي آخر لاعب باق يمكنني احتمال تلقي بعض الضربات ولكن هذا لا ينطبق على البشر ضعاف البنية J'allume le conflit. لاعب باق تبقى عدو واحد العدو زرعت لسبايك كشف المنطقة مجال للاستسلام أنت كالماكينة يا سوفا جزئيا في الواقع عليك يا أومن لا يمكن الذهاب لا توجد شحنات أسعدتني معرفتكم جاري تفعيل طور القتل هذه دعابة فطور القتل مفعل دائما amphibians. سفاح سأقضي عليك شاهدني عملي تمت إعادة باق تبقت ثلاثون ثانية تبقى عدو واحد عدو. رائع هذا ما تدربت من أجله تجنب التعرض للإصابة فمن الصعب استبدال العقول البشرية قنبلة ضوئية لأجلك تبقى عدو واحد حافظوا على توازنكم حتى النهاية اتفقنا؟ جيد تبدأ المطاردة أعيد التلقيم عدو في بي آخر لاعب باق سقطت السبايك في بي عدو واحد رصد عدو ها هم أولاء مات أحدهم أعيد تلقيم عدو واحد لقد نجوت مما هو أسوأ منك جاري تفعيل طور القتل هذه دعاء فطور القتل مفعل دائما قتل سبايك في B تبقى عدو واحد تلقيم spike. توقعت أداء أفضل من قبلهم سبايك في منطقة المهاجمين تبقى عدو واحد لن يموت حلفائي رصد هدف في تبقى إيه؟ عدو واحد تكمن قوتنا في اتحادنا لا تنسوا ذلك دوري لسبايك وجد آخر لاعب باق آخر جولة قبل التبديل فلنسبق الأموال قبل أن نفقدها ابتعدوا عن طريقي باق ستبدأ المطاردة تبديل الجبهات مستعدة للتحليق أحتاج لسلاح أحتاج هذا أنا بنت تبقى عدو واحد هل كل جوي هنا؟ أنا بحاجة لبعض التصليحات استعدوا واحترسوا وسنعود للقتال منكم بعض الجبائر ربما كسر إصبعي أو عدد من أصابعي هناك ظلال متحركة كشف المنطقة ستبدأ المطاردة قنبلة تم تفتيت العدو لا فرصة لديهم قنبلة ضوئية صمتا عدو واحد في المرة القادمة عليك الأعداء قريبون انتبهوا أعيد الترقيم ذاهب إلى سي أعيد التلقيم حان وقت التفجير هنا تم نشر إطلاق السكين وجدتهم مات الهدف أتحمل السبايك لدي سقطت السبايك في بي تبقى عدو واحد لم تتعطل أي من معداتي بعد هل لا نحتفل بذلك؟ النور من أعينهم تم نشر السافر كل البقاء تمت إعاقة العدو ها هم أولاء هنا أنا الصياد تم محوها تبقى عدو واحد كف عن مقاتلتنا سأحقق الهدف المنتظر مني عاقبوهم كشف المنطقة خلفك وحدة الشحنات لا تفرغ جعبتي أبداً كابوسهم عند إشارتي ظلال متحركة عليك بحاجة ينتهي بعد واجبك طلاء موجود شحنات موجودة مكابح أحتاج لسلاح لا أثر لها تم إسقاطه انتهى تبقى عدو واحد آخر لاعب باق خطة الفوز سيقاتلون حتى النهاية كالعادة ولكن لا نفع من ذلك أعيد التلقيم قصد عدو في اي سقط حامل ال spike لدينا سقطت ال spike في اي رصد على السبايك سبايك أقمت الجدار آخر لاعب باق أنا محاطة بأصدقائي لن نهزم أبداً وصلت لسبايك في بي قتل عومن قتل هدف في B سقطت لسبايك في بي تبقت ثلاثون ثانية عليكم بالهجوم عند تعرضهم لنيراني المعيقة فعندما أقلص خياراتهم سيقترفون مقطع بحاجة لمعدات شكرا فلنشق صفوفهم تم نشر الساتر تم نشر الساتر Terra de Mundo.